du rock, Qu'est-ce qui est passionnant, Renate Un livre qui dit que pour faire une bonne pipe, on met du tabac. Mais non Du Renate, c'est quoi du tabac Qu'est-ce qu'elle a dit c'est bien ça. Alors, je prends la pipe, je la bourre. Et qu'on en parle, Bob J'allume et. Formidable À toi, Renate Oh non, je sais pas si. Bon, alors un pour la route. Oui, mais c'est l'enchaînement là. Il y a tout le monde qui m'appelle à la suite. Olivier, Guy et toi. Il n'y a, a pas le mot de passe sans fil que Olivier a défini Ah, parce que tu. <laughs> tu se faire trouver des trucs qu'Olivier a fait. <laughs> Comment je fais pour qu'on le mot de pas sans fil maintenant ouais, ah, Tu le demandes ah, Putain, je passe vraiment pour un Ouais. Mhm. C'est ça de reprendre la stress de rigueur. Moi, j'ai même pas sous Litman, rien. Ouais. Alors, ah, je suis désolé, ouais. Bah, ok, pas de soucis. Je te remercie. D'accord. <laughs> Allez, ciao.